සර්ව සුබ සිද්ධ වේවා. හොඳයි අපි කතිකාවට යමු. ශීර තදි න්‍යාය. මොකක්ද මේ න්‍යායක් කියන්නේ? යම් කිසි විදියකින් මොනෑම තර්කන ගෙනල්ලා හෝ පිළිගත හැකි ක්‍රමයකින් විදිය නැති යම් කිසි සිද්ධි දහමයක් උඩානම් වර්තමානයේත් වෙනවා නම් අනාගතයේදීත් විය හැකිනම් එය සම්මතයෙන් විසින් පිළිගන්නා එක න්‍යායක් කියලා. වර්තමාන න්‍යායවාද වෙනත් විග්‍රහවල ඇති. ඒක ඉතා සුලභව හොයාගන්න තියෙන නිසා මම ඒ ගැන විග්‍රහ කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මෙන්න මේ න්‍යාය එක න්‍යායක් අපි ගන්නවාද විග්‍රහණයට ශීර දදි න්‍යාය. වෛද්‍ය ශිෂ්‍යෝ දන්නවා ශීර කියන්නේ කිරි. දදි කියන්නේ දී කිරි. එතකොට මෙන්න මේ කිරි දදි වෙන න්‍යාය. මේක කොහොමද න්‍යායක් වෙන්නේ? න්‍යායක් වෙන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේ දදි හැදෙන්න. දදි කිව්වේ දීකිරි හදන්න මීකිරි ඕනේ. කිරි නැත්තම් දීකිරි හැදෙන්නේ නැහැ. ඒකට ශීර දදි එක එතනින් නතර වෙන්නේ නැහැ. කිරි දදි බවටපත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ කිරි දීකිරි බවටපත් වෙනවා. පත් වෙනවනේ පත් කරනවා. එතකොට දීකිරි මෝරු බවට පත් කරනවා මෝරු වෙඬරු බවට පත් කරනවා වෙඬරු ගිතෙල් බවට හරව ගන්න පුළුවන්. ගිතෙල් බවට පත් උනේ මොකක්ද? කිරි කියන සංඝටකය. කිරි ගිතෙල් බවට පත්වීමේ සංඝටකයක් සිද්ධ වුණා. ඒක සිද්ධ වුණේ කිරි හරහාමමයි. වෙන කිසිම දෙයක් හරහා නොවේ. ඒ අනුව යම්කිසි දවසක කිරි නැතිනම් ගිතල නිෂ්පාදනය කරන්න බෑ. ගිතල නිෂ්පාදනය කරන්න විදිහක් නෑ මූලද්‍රව්‍ය වන කිරි කියන එක නැති වුණා. එතකොට කිරි දී කිරි බවටත් මෝරු බවටත් මෝරු වෙඬරු බවටත් පත් කරගෙන තම් වෙඩරුවලට කියන තව නමක් තමයි නවනීත. ඒකට නවනීත ගැන කියනවා තප්තම් නවනීතම්. උණු කරොත් රත් කරොත් තැව්වොත් නවනීත. ඒ කියන්නේ වෙනරු තැව්වොත් වෙනරු උණු කරොත් තප්තම් නවනීතං ඝෘතං සම්පයදති. ඒ වෙනරු රත් කරොත් ගිතල හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ගිතල බවටපත් වෙන්නේ වෙනරු වෙනරු බවටපත් උනේ මෝරු මෝරු බවටපත් උනේ දීකිරි දීකිරි බවටපත් උනේ නිකං කිරි. දැන් ඔබට පැහැදිලි මේ එක පුරුකක් එක දෙයක් පෝෂණය කිරීම අනිත් සියලුම පෝෂණය වීමේ න්‍යාය හඳුන්වීම සඳහා විභාවිතා කරනවා චීර දදි න්‍යාය. ඒකට එක සංඝටකයක් ඊට වෙනස් වූ සංඝටකයක් බවට පත්විය හැකියි. කිරි තෙල් බවට පරිවර්තනය වෙන නොඑක් ආකාර රූප ගත්තා වගේ. ඒ වගේ දෙයක් අපි හඳුන්වනවා චීර දදි න්‍යාය. මේක ශරීර සංග්‍රහයයි. වෛද්‍යවරුන්ට වැදගත් වෙන ආකාරය තමයි අපි කන ආහාර අපි කියනවා අපි කන ආහාර රස බවට පත් වෙනවා. රස රක්ත බවට, රක්ත මාංශ බවට, මාංශ මේදය බවට, මේදය අස්ති බවට, අස්ති අස්ති මජ්ජා බවට, ඇට ඇට මිදුළු බවට පත් වෙලා ඇට මිදුළු ශුක්‍ර බවට ස්ත්‍රින්ගේ ආර්ථව විදියට හැදෙනවා කියලා. මේක කිව්වට අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. මේක කෙනෙක් කියනවා මේ. කිව්වහම අපි අහනවා එහෙම කොහොමද වෙන්නේ? හරියට කිරි දීකිරි වෙනවා වාගේ. දීකිරි වෙඬරු වෙනවා වාගේ මෙන්න මේ වගේ අපේ ඇඟේ තියෙන රස ධාතු රක්තේ බවටත් රක්තේ මාංශ අස්ථි මජ්ජ සුක්‍රාර්ථව කියන සප්ත ධාතු පෝෂණය කරා පරිවර්තනය වෙන බව සපත වෙනවා අර දිහා බලලා මේ දිහා බලනකොට ඒ නිසා මේක න්‍යායානුකූලවක් අපි දැනුම් දෙනවා. ශීර තදි න්‍යායක